okay, और sir. पेज को फुल जूम में खोल लें ताकि फुल स्क्रीन कवर हो जाए ठीक है तो सब मजीद जूम करें ताकि फुल पेज आप ठीक है बिस्मिल्लाह करें आप सर नाउ ओके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन चलो खैर है गुजारा हो चलो बिस्मिल्लाह करें Okay, dear students, see this letter Al-Madiyafatu, air hostess. Al-Madiyafatu, air hostess. Maza, what? Tatlubina, you want. Tatlubina, you want. Minat ta'ami, for food. Minat ta'ami, for food. Min, for at-ta'ami, food. المضيفة ماذا تطلبين من जिन स्टूडेंट की الطعام तरफ से शोर आ रहा है उनको म्यूट कर दें जिन स्टूडेंट की तरफ से शोर आ रहा है उनको म्यूट कर लें المضيفة ماذا تطلبين من الطعام air hostess what do you want for food المسافرة traveler بعد السمك بعد some السمك fish بعد السمك some fish والأرز و and الأرز rice والأرز and rice من فضلك please من فضلك please المسافرة بعد السمك والأرز من فضلك Traveler says some fish and rice please المضيفة air hostess و and ماذا what تطلبين you want من الشراب from a water oh sorry from a drink vamada and what do you uh, Lubina. you want mina sharab from a drink Al-Madiyatou, almadyafatu wamada tatlubina mina sharab air hostess and what do you want from a drink and what do you want from a drink al musafiratu traveler ma'an water ma'an water min fadliki please Is tone ko mute karne. दें जिसका शो आ रहा है okay so let's see this dialogue al musafiratu traveler ma'an water min fadliki please al madhyafatu air hostess wa and what tufaddilina you prefer To tufaddilina you prefer min ki faqihati from fruit min from al faqihati fruit المديفة وماذا تفضلين من الفاكهة air hostess and what do you prefer from fruit and what do you prefer from fruit المسافرة traveler التمر dates التمر dates أو or grapes, au or inabu grapes. Fatu. air hostess, hal, do, tashrabina, you drink, ashaya, tea. Hal tashrabina shaya? Do you drink tea? Almadyafatu hal tashrabina shaya. Air hostess, do you drink tea? Al-musafiratu, traveler. La, no. Ufaddilu, I prefer. Al-kahwata, coffee. No, coffee is better. Al-musafiratu, la Ufaddilul kahwata. Traveler, no, I prefer coffee. La ufaddilul kahwata, no, I prefer coffee. Al madhyafatu, air hostess. Al kahwata, coffee. Bil halib, with sugar. Bi with al halib, sugar. Oh, no, sorry. Al-halim means that milk. Al-kahwata, coffee, bil-halib, with milk. Al-madyafatu, traveler, air hostess. Al-kahwata bil-halib, coffee with milk. Al-musafiratu, traveler, naam, yes. Al-kahwata bil-halib, coffee with milk. Al-kahwata, coffee, bil-halib, with milk. المسافرة نعم القهوة بالحليب yes coffee with milk المضيفة air hostess هل تريدين do you want هل do تريدين you want شيئا anything شيئا anything آخر else هل تريدين شيئا آخر Do you want anything else? Al-Madyafatu, air hostess. Hal, do, turidina, you want, shay'an, anything, akhara, else. Al-Madyafatu, hal turidina shay'an akhara. Air hostess, do you want anything else? Al-Musafiratu, traveler al musafiratu traveler traveler la no wa thanks al musafiratu la wa traveler no thanks al madyafatu air hostess afwan sir yes sir yes इसका ना अपवन का नथिंग आ रहा था तो यहाँ पर नो थैंक्स बेटर रहेगा ना यू आर वेलकम अपवन you are welcome it's okay अलमदिया फतू एयर होस्टेस अपवन नो थैंक्स अफवन का मतलब होता है यू आर वेलकम या यू भी कह सकते हैं इट्स ओके okay. ठीक है आपको हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही क्या आपको हमारी आवाज आ रही है Can you hear me, dear students? हम तो आपको सुन रहे हैं क्या आपको हमारी आवाज आ रही है क्या आपको हमारी आवाज आ रही है can you hear me dear students Yeah, yeah, we can hear you. okay so un- uh, understand this chapter all of you or any Yes, question we about understood. it आप किसे करें किसी भी दो स्टूडेंट्स का नाम लेके उनसे कहें कि इसको पढ़ें ठीक है Okay, so now we repeat Karima and uh, Poonam. Okay, You both of you students repeat this dialogue yes, with each other. okay, I'll, shall I start? Yeah, please go ahead. Ah, Al. Is it Mudaifa? Ah, yeah, hostess. You will be hostess, I will be a passenger, okay? Okay. then. Al Madyafa, no? The air hostess is Al Madyafa. ماذا تطلبين من الطعام؟ measured uh, Lubina minat ta'ami. Uh, uh, what do you prefer or what do you like as food for food? Bada uh, badal samaki wa aruzu min fadliki. Uh, uh, some uh, fish and uh, rice from food. المضيفة وماذا تطلبين من الشراب and what would you like as for drinking for drinks sir आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ वो मुझसे यहाँ पे पेस्ट ही नहीं हो रहा उसको भी छोड़ा अभी पहले ये इनको दोनों को एकदम मुकम्मल करने देना फिर उसको हम पेश करेंगे ठीक है can yeah okay mm, al musafira uh, ma min fadliki uh, water please المضيفة وماذا تفضلين من الفاكهة and what do you want or prefer for as fruits what are the fruits that you like uh, al tamaru au uh, dates and uh, grapes. And there it's not uh, an. Sorry, or. Yes. Uh, date Good. or uh, grape. Almadiafa, hal tashrabina shaya? Do you drink tea? So can we go a little uh, down? You have to scroll down. Yes. Yeah. Uh, la. Uh, Tafadulul. Uh, Uh, kahwa. No. Uh, uh, please. Uh, no. Tafaddalu means. Uh, please. La. لا تفضلوا uh, تفضلوا القهوة uh, means أفضل uh, القهوة. coffee تفضلوا القهوة أفضل القهوة. sorry أفضلوا القهوة means uh, coffee please Uh, المضيفة. no, I prefer coffee. Oh, I prefer coffee. المضيفة uh, قهوة بالحليب do you want uh, coffee with milk نعم آه نعم القهوة آه بالحليب mm, uh, coffee with yes coffee with uh, milk المضيفة هل تريدين الشاي آخر do you want uh, tea after that No, dear, it's not shaya. it is shay'an akhara. Ah, shayan. Yes. Do you want uh, anything else? Hal turidin. Ah, hal turidin shayan akhar. Do you need anything else? Uh, la. Wa shukran. Uh, no, thank you. Afwan, uh, that's okay. Okay, good, mashallah. थोड़ा जाए मैं आपको बताता हूँ कैसे पेस्ट होता है हाँ जी तो उसी में जो पहले किताब है उसी में ये एक सेकंड पहले मैं कॉपी कर दूँ यहाँ से भी कॉपी हो जाता है चलो ठीक है यहाँ पर बस ठीक है उसको सिलेक्ट हुआ है कुछ नहीं करना अभी आप टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना यहाँ पे टच करें कहाँ पर यहाँ यहाँ पे हाँ क्लिक कर दे बस अब कंट्रोल वी दबाएं ओके अभी सही क्लिक नहीं हुआ दोबारा क्लिक करें अब कंट्रोल वी कर दें ठीक है अब नहीं हुआ चले ठीक है हो गया है हो गया है लेकिन वो आपने वहां से ना थोड़ा सा कलर उसको डल कर दिया था उसको हम कलर सही कर लेंगे दोबारा जाए उसमें एक मिनट अच्छा एक और चीज़ है ये जो भी हमने तरीका किया ना जिससे आपने पेस्ट किया ये इन दिनों में इसमें कोई एरर है ये सही तरह काम भी नहीं कर रहा तो आप दोबारा ऊपर एडिट वाले ऑप्शन है दूसरा हम तरीका इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर गए एडिट वाले ऑप्शन हाँ, में गए फिर टेक्स्ट पर ठीक है इस पे क्लिक करें ठीक है ठीक है आप यहाँ पे टच करें यहाँ पेस्ट कर दूं हाँ अब यहाँ पे पेश कर देंगे क्योंकि आज का दूसरा तरीका काम नहीं कर रहा है इसको अब क्या शो तो हो रहा नहीं बस ठीक है अब सही है अब आप ऐसा करें रुक रुक तो रुक रुक क्या करूं क्या करें अब इसको कैंसिल करें ठीक है अब कुछ नहीं करना थोड़ी तो देर रुक जाए समझ नहीं आया कुछ बस अब आप यहाँ पे क्लिक करें ठीक है आप F11 का बटन दबाएं F11 F11 आप यहाँ से ठीक है आप इसको जूम करके पेज को फुल बड़ा कर लें लेकिन ना इसमें जूम का ऑप्शन भी ना यहीं से आ रहा है नीचे कर्सर लेके जाएंगे तो खुद ही आ जाएगा जहाँ एरो था ना प्लस वाला साइन उसको नीचे लेके जाएं राइट साइड स्क्रीन को मूव नहीं करना था खाली एरो को मूव करना था एरो को नीचे लेके जाए एरो अच्छा, को यहाँ पे लाए एरो को यहाँ पे लाए जहाँ मैं रोटेशन कर रहा हूँ वहां पे लाए एरो को चलें ठीक है अब इसे करें इसको जूम करें स्क्रीन को इतना कि ये अरबी वाला हिस्सा गायब हो जाए लेकिन जूम कहां से करूँगी यही तो कह रही हूं वो इससे ही आ रहा है जूम का ऑप्शन राइट साइड पे जो बॉटम है ना वहां पे लेके जाए एरो को यहां आप नीचे टच नहीं करना किसी चीज को टच नहीं करना एरो को नीचे लेके जाए एरो फुल नीचे ठीक है या तो सा हल्का सा लेफ्ट करें हल्का सा लेफ्ट क्या करना चलिए एफ का बटन दबाएं ताकि दूसरी स्क्रीन आ जाए फिर आपको आसानी होगी ठीक है ठीक है अब यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ जाएगा जूम का ऑप्शन करें जी मैं भी यही कह रही थी कि यूं तो आ रहा है एक मिनट यहाँ पर तो आ जाता है इसके बाद तो ऐसा से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपके अब आया या बाग है आप करें ठीक है और करें वो करें अभी वाली को हमने गायब करना है मुकम्मल गायब ठीक है और आप उस कमेंट्स वाले से पे जाए जहाँ कमेंट वाला आपने सेव किया था वो तो आप दिख ही नहीं रहा कहाँ है तो सर जूम आउट कर लें बेशक ज़्यादा जूम हो गया अब तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा वही दोबारा जूम वाला ऑप्शन लाए एक सेकेंड जूम तो ज़्यादा हो गया इसमें जी ठीक है आप इस पर क्लिक करें सही है आपको आप अगले दो स्टूडेंट्स का नाम लें ठीक है okay, नए जो नेक्स्ट दो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लें okay. और उनसे कहेंगे शुरू से so now Hafsa and Hafsa and Sonia you repeat dialogue की पहली लाइन पे आ जाए इसको यहाँ पे टच करेंगे तो पहली लाइन पे जाए You translate this dialogue in Arabic. Hafsa and Sonia, can you hear me? Yes. यहाँ पे क्लिक करके पहली लाइन पे जाए अभी पहली लाइन हमें नजर नहीं आ रही यहाँ ठीक है हाँ अब अब कीबोर्ड पे एरो का बटन दबाएं ताकि ऊपर वाला जुमला है अभी पहली लाइन नहीं है एरो का बटन दबाएं ताकि ऊपर जाइए ये ओके कैसे जाएगी कीबोर्ड पे एरो कीबोर्ड पे जो एरो का बटन है ना उसको दबाएं कीबोर्ड पे एरो का बटन ऊपर की तरफ हाँ जी दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं शाबाश आप सही ठीक है अब यहाँ से शुरू होते अब इनसे दोनों से कहेंगे पढ़ेंगे दोनों okay Hafsa and Sonia start Hafsa yes. you uh, say dialogue of air hostess and Sonia, you say okay. traveler. Okay, um, can, you, can you zoom a little more? Ma'am, I cannot view it. Sarah, Miss uh, zoom is not possible here because this is comment. Uh, we are only comment option is available in Zoom at the moment. So zoom is not possible in it. You better use some big screen like laptop. what do you want Okay, from Afsa me? and Sonia, continue. Uh, masa masa tufaddilina min at-ta'am uh, تفضلين not تطلبين uh, المضيفة mas- ماذا تطلبين من الطعام masa tatlubina min at-ta'am المسافرة بعد السمك والأرض من فضلك Okay, good, الله. وماذا تطلبين من الشرب؟ المسافرة ماء من فضلك Masa tu masa tufadil Hafsa uh, for and which was uh, which word used in Arabic? Wa. Yes. Al mufaddal al mufaddala and wa maza. Yes. Wa maza. Tufadilina. Hmm. Min Fakiha. Shabash. Min al Fakiha. Al Musafira. No. Dates. At-tamar. I don't know. Sonia, what do you say? I don't know dates. about dates. At-tamar avil up. Okay. Repeat this dialogue. Al-musafira. Al-musafira at-tamar والعنب أو العنب hal hal shor hal tashrabu shai هل تشربين الشاي hal tashrabina shai شايا shaya okay yes يا سونيا المسافرة لا أفصل القهوة لا أفضل القهوة okay. لا أفضل القهوة good repeat full dialogue المسافرة لا أفضل القهوة good um, القهوة بالغالب المسافرة المفضلة uh, al kahwata bil halib, not halib. Okay? Bil halib. Al kahwata bil halib. Al musafira. Naam, al kahwata bil halib. Good, mashallah. Next. do you want anything else uh, halib. هل تفضل هل هل تريدين شيئا آخر؟ good. هل تريدين شيئا آخر? सर इसके बाद वाले दो की इंग्लिश शायद कॉपी नहीं हुई एरो का बटन दबाएं खुद ही नीचे चला जाएगा नहीं वो हाँ, शायद वो- कॉपी नहीं हुई तो यहाँ पे बस एक ही paste भी लाइन नहीं नहीं है हुई बल्कि जी उसी खाली एक लाइन को कॉपी कर ले जो आखिरी लाइन है ना उसी को कॉपी कर ले और इसमें एक शायद उसको खुद टाइप भी कर सकती है एक मिनट सही है गलत लिखी हुई है टाइप करके कर ली कर ले यहीं पे ऐड कर दूं जी ये तो पूरा इसके साथ हो गया उसको रिमूव करने में जी yes dear say last two dialogues al musafira la तो थैंक्स लव शुक्रन सर वो कहाँ चला गया उसी अपनी पुरानी जगह पे पड़ा हुआ है अच्छा जूम आउट करके पहले पेज नंबर सही कर लो अच्छा अच्छा पेज नंबर जूम आउट करें नॉर्मल पे आए normal okay okay dear Sonia, read last dialogue. Okay. Uh, off one. Okay, good. आप इससे कहें नेक्स्ट दो स्टूडेंट्स का नाम लें उनसे भी दो प्रैक्टिस करा लें ताकि इनको पक्का याद हो जाए ठीक है बल्कि अभी एक और बात भी है अभी ये जूम मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलती तो इन सबको कहेंगे मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें आप मीटिंग को एंड फॉर ऑल कर दें और ग्रुप में दोबारा लिंक सेंड कर दे okay okay dear students please rejoin this link को बता दी पहले करने से क्या बताऊं क्या बताऊं बस ठीक है इनको दोबारा लिंक ग्रुप में सेंड कर दे अपना ठीक है मीटिंग को एंड फॉर ऑल कर दे और दोबारा रिस्टार्ट करें okay dear student, please rejoin this group meeting link.